Je t'ai jamais vu ici. Je sais pas ce que je fais là. Bien, non plus. Je me sens un peu nomade. pas son nom. Je crois pas comme ils croient. Je vis pas comme ils vivent. J'aime pas comme ils aiment. Mais je mourrai comme une meurent. Oui. Je viens vous faire visiter votre appartement. Auriez-vous un cendrier Oui. Vous me suivez dans la pièce principale Elle est grande, elle est spacieuse. Le plus important, c'est que vous ayez un, chauffage. Un vieux modèle, mais il fonctionne à merveille. Oula C'est très coloré, c'est très pop on le repeindra, je pense que ça vous plaira davantage. L'essentiel dans les cuisines, ce sont les robinets, ils coulent. Vous me suivez dans la salle de bain Il y a une grande baignoire. Vous avez de la chance, aujourd'hui c'est rare les gens qui ont des baignoires. On poursuit la visite. Un petit espace extérieur une belle luminosité, c'est orienté sud. Euh, il fait beau à Paris, vous pourrez en profiter très souvent. Pour la caution, on peut s'arranger. Les charges, c'est l'eau et l'électricité. N'hésitez pas à prendre votre décision rapidement. Je reste à votre disposition. Surtout, vous n'hésitez pas. Je vous souhaite une bonne journée, mademoiselle. Au revoir. Au revoir. se retrouvera, même en plein désert. une femme, un animal, un être intemporel. Qu'est-ce qu'être humain Je ne me reconnais pas. Je vis, je cherche, Chaque jour m'apporte des émotions nouvelles qui font battre mon cœur. Cela fait-il de moi une indépendante affective Le mystère reste entier, surtout lors de sa découverte pure expérience d'extase d'ensemble, des oublis féconds source des sources. raconter une bonne aventure. Est-ce que vous pensez que l'amour est exclusif Oui. Oui. Enfin, non. Tu es belle. Tu cherches quelqu'un non. Enfin, oui. Il s'agit de ne pas agir au-delà de sa capacité à réparer. La vraie interrogation est de savoir pourquoi je ne suis pas venue à vous plus tôt. Vous me connaissez depuis longtemps. Très longtemps. La première fois que vous nous avez vus, nos bras traverser la matière, dormir ici, c'est très bien. Tu des sur le canapé Oui, on peut trouver ça. ça. J'ai l'habitude de dormir sur le canapé aussi. Ouais. Ouais. Ah. Attends, attends, attends, Elle est sexy. Hein. Elle est pas mal. Tu l'aimes Allez, champagne <laughs> Ça passe. tu découpes comme ça. obsession du corps, the velvet of your skin, de l'esprit, on my fingers. Ouais, j'en ai marre de toutes ces conneries, j'en ai marre de ces jalousies. Tu comprends T'as les clés ou c'est la fin du monde ah, a les clés. C'est pas la bonne. Ah merde, c'est pas la bonne non plus. Ouais. Merde, elle rentre pas. Ça va aller pour le train demain Oh, on est pas loin de la gare Ah si, un peu quand même. Tu peux prendre le métro hein Non, c'est bon, je suis à pied. À pied ah, C'est impossible. Pourquoi ce serait impossible Parce que c'est vraiment difficile. Je sais que ça l'est pour moi, je suis sûre que ça l'est pour vous, et je m'en vais parler de la nécessité de notre connaissance de ce qu'est notre ennemi. Et dans le désir de savoir quel est notre ennemi, cela suppose que nous devions parler de sujets qui nous sapent et nous demandent de redoubler d'énergie. Et pour cela, nous avons besoin de toute la force dont nous disposons pour que chacune puisse interagir avec suffisamment de confiance. Ce dont nous avons besoin de parler en ce jour, c'est de l'érotisme en tant que source de ce pouvoir, et l'urgence de reconnaître cela en soi, et de ne pas confondre la pornographie et l'érotisme. L'érotisme est une ressource en chacune de nous qui s'étend à travers un schéma féminin et spirituel très profond. C'est une ressource solidement enracinée dans la puissance de nos sentiments inexprimés ou inavoués. Pour se perpétuer, chaque oppression dans notre histoire est censée corrompre ou déformer à travers la culture de ceux qu'elle opprime ces différentes sources présentes chez la femme et qui pourrait insuffler l'énergie nécessaire au changement. Pour les femmes, cela signifiait la suppression de l'érotisme comme source appréciable de puissance et d'information dans nos vies. On nous a enseigné à suspecter cette ressource, à avilie, déformée et dévalorisée à travers certaines sociétés. D'un côté, l'érotisme superficiel est signe d'infériorité de la femme. D'un autre côté, les femmes seraient censées être faites pour souffrir et ressentir la compensation et les suspicions en vertu de leur existence. En faisant un petit pas de côté face à ces croyances erronées qui ne font que supprimer l'érotique de nos vies et la conscience de notre force féminine, la force façonnée par les représentations masculines de pouvoir est une illusion. Un système qui définit le bien en termes de profit plutôt qu'en termes de besoins humains ou qui définit les besoins humains en excluant la dimension psychique et émotionnelle de l'individu mène vers l'horreur. Un tel système vole la valeur de l'érotisme et éloigne la vitalité que le pouvoir érotique génère. Un tel système réduit le travail à une parodie de nos besoins, du devoir de gagner son pain ou à l'oubli de nous-mêmes et de ceux que nous aimons. Quand je parle de l'érotique, je pense à l'assertion de nos forces vitales en tant que femmes, à l'énergie créative et son pouvoir, à la connaissance et à l'utilité que nous réclamons dans notre langage, notre histoire, nos danses, notre amour, nos ouvrages, nos existences. Alicia, à quelle heure il est en train Oh merde, j'ai oublié. Tu connais la fille qui m'a un peu cherchée hier Non, pourquoi Je sais pas, elle avait l'air bien dans sa peau, joueuse, équilibrée. J'étais dans la bulle. Pierre n'a pas arrêté de vouloir me faire rire avec des blagues qui ne m'amusent pas. C'est un mur ce mec comprends pas de quoi il a peur. Comment il pourrait communiquer C'est à lui de choisir, hein. Et c'est à toi de juger si tu subis ou si tu t'épanouis avec cette facette. perdu quelque chose euh, Non, <laughs> j'ai... j'ai raté mon train. T'es l'air euh, champolé. Ton corps. J'ai ressenti la chaleur dans le ventre. encore ça maintenant. Mais de la musique si t'as envie, fais-toi plaisir. L'étrange étrange énergie, une douceur fulgurante, un peu comme Elsa. J'espère qu'elle va l'apprécier. Nouvelle désillusion ou nouveau paradigme me sens en forme. J'ai envie de faire plein de choses. qu'il faut que j'épargne. Alors je braque des caisses, les week-ends à la campagne, à Roubaix. C'est bon pour vous. merci. Oui, c'est bon, regardez. Et eh, moi aussi, je vais, je vais par là. Je vous propose de vous raccompagner. non, mais euh, tu vois pas qu'on rentre seul Eh, ça va. Et hein. eh, j'ai des petites soeurs hein, elles pourraient presque avoir votre âge. Eh, je serais bien content euh, qu'il y ait, quelqu'un qui les raccompagne. Non, mais on n'est pas des soeurs ok Non, c'est Non, c'est bon. Bon, bah, pour savoir euh, quand on a envie d'être avec eux. Au plaisir d'une recroisure Ça <laughs> mec, il a un peu bourré. Hein. Salut, ouais, C'est pas, ouais, c'est pas une raison pour nous emmerder. Ouais, hein. ah ouais, salut, ouais. pieds trempés. Tu viens en coloc C'est la chambre de ma femme. Ta femme Elle ne rentrera que quand elle aura terminé son chef-d'œuvre. qui imagine tout. Attends-moi sur le lit. Nu, à quatre pattes, les yeux bandés. Belle créature. La vie nous en otage. Autant en faire des moments plaisants. va J'ai peur. Peur Je t'aime, Félicia. J'aime ta peau. Ta nature. Je tiens à toi. L'amour guérit, Rose. Je pense que je deviens amoureuse. faire. Depuis que tu es là, je refuse de te manger. L'amour n'est pas cannibale. Alors, euh, je dévore tous les fruits de la planète qui vit autour de toi. Je t'aime au-delà de tes souffrances. Mais je t'ai pas tout dit. Il y a quelques années, je suis devenue folle amoureuse d'une femme. J'ai eu peur. Et j'ai fui. Un amour... Euh, un amour sublime. Pourquoi est-ce que tu es avec moi alors Tu me fais penser à elle Courage, Fillon, hein Parce que t'as pas osé avec elle, tu te le permets avec moi Oser quoi Être qui tu es. L'amour libère, Félicia. Je sentais l'odeur de son âme. Je voulais préserver mon intimité pour elle. Je sais pas pourquoi tu m'attires. Question de moment. Non, je partage pas, Allez, euh, dépêchez-vous un peu, on vous attend au salon. Je peux pas plutôt mettre un pantalon Ah non, ici c'est comme au festival de Cannes, les femmes ça met des jupes. Et puis quand l'habit fait la femme Pardon là Un problème Vous pensez vraiment que l'habit fait la femme Oui, tout à fait. Et dépêchez-vous un petit peu, là, les clients attendent, ils ont peu de patience. J'espère que tu viendras avec moi la prochaine fois. Tu sais bien qu'il faut avoir les moyens pour voyager. Hmm. Je te fous le prochain vol. Belle. J'ai pas besoin d'avion pour voyager avec toi. Hmm. J'ai collé mes papiers. Oui, Madame l'amoureuse sans frontières. <laughs> sur une île, c'est euh, s'appelait l'humour. C'est un endroit où il y a les chantiers de l'enfer, on construit des bateaux, là, fois c'est les charpentiers de marine. Et euh, alors, euh, bah, en fait, il y avait un rassemblement sur la pointe du Finistère, et chaque équipage ramené, en fait, avait le droit à, un repas. Et, et alors, en fait, regarde, c'est un, un petit coquillage que j'ai ramené de là-bas. d'ailleurs sur l'île mort. Ça va euh, Donc sur l'île mort, regarde, c'est un petit coquillage, c'était bien. Et, euh, et ben, on a, on a réussi à dormir une nuit. Alors en plus c'était en face euh, espèce de centre militaire, tu vois. Enfin, on a quand même fait un feu de camp et... Euh, des postures atypiques. Son visage passait du sourire et profonde tristesse, l'attente de se réaliser. Et encore une chose encore plus mystérieuse, cynisme ne sortir de sa bouche. Mmh. la fête J'arrête pas de penser à elle. Si tu repasses par chez moi, n'hésite pas à m'appeler. Pierre va partir quelques jours et... C'est la première fois que j'ai envie de tout quitter. Elle m'a retournée. Je vais même pas parler de toute mon histoire. En même temps, qui voudrait d'une personne incapable de garder un travail en qui personne ne croit Comment peux-tu savoir à sa place de lui la chance si tu es si amoureuse. De toute façon, elle est avec une autre. Ça va mieux avec lui De grands <laughs> chocs. Ou elle continue à me donner des conseils alors que je lui ai rien demandé. Il s'en rendra peut-être compte un jour. <laughs> Certains tentent d'assimiler la pornographie à l'érotisme, deux usages diamétralement opposés de la sexualité. À cause de ces tentatives d'amalgame, c'est devenu banal de séparer le spirituel, c'est-à-dire le psychique et l'émotionnel du politique. Ceci est faux. Le pont qui connecte nos sens, notre psychisme, nos émotions, est connecté par l'érotisme. Oh, mais non Non, non C'est pas acceptable, c'est pas possible. Vous allez me mettre un pantalon. Vous pouvez pas aller en salon comme ça. C'est pas... Euh. Vous avez des remarques à faire Y a pas de souci, hein, vous le faites. Hein. Mais dépêchez-vous en attendant, les clients attendent. Allez, hop, hop, hop Je sens que tu n'es pas comme les autres, Rose. Et pourtant, je me sens pas assez intègre. Mon désir est si éphémère. Tout ce que tu m'as donné sans jamais rien me demander en retour. Ai-je rêvé que d'autres formes de relations soient possibles Peut-être que l'amour, c'est quand la sensation de répétition ne s'inscrit pas, ou la virtualité des gestes déjoue la symbolique ordonnée, sans mémoire, sans souvenir. Thomas. <laughs> J'aime bien ton rire. C'est quoi Bonjour Félicien. Alors, vous le louez cet appartement je crois que j'ai vu déjà. Vous croyez Je tiens vraiment à vous le faire visiter. Qui sont point de vue Vous me suivez dans la pièce principale. Un chauffage à votre disposition. Il est vieux, mais il fera l'affaire. Ça chauffe. Vous savez que les chats ne sont pas autorisés ici. Je vois pas pourquoi. La pièce centrale, alors le mur, bien évidemment, on va le repeindre, du orange, du bleu, c'est moche. La cuisine, vous êtes toujours ici ah, le robinet C'est extraordinaire. La salle de bain Un grand baignoire à votre disposition. Vous en ferez bon usage, j'en suis sûre. C'est rare de nos jours d'avoir une baignoire dans une salle de bain. Un peu de luminosité dans la pièce. Aïe Vous pourrez très vite en profiter de cette petite terrasse. Je vois que vous êtes déjà en petite tenue. Ce chien, ce chien. Bonjour. Hey, eh, salut. Belle journée à vous, mademoiselle, et n'hésitez surtout pas. Mais dépêchez-vous, je reste à votre disposition. Au revoir. Au revoir. Ciao. Qu'est-ce que c'est que ce pays Je sais pas. C'est un rêve. ouais. Ça roule ma poule Je perds pied, je comprends plus rien. Y a rien à comprendre, Félicia. Tu l'as revue Je laisse tomber. Je me suis trompée. J'ai pensé qu'elle était celle que je cherche depuis longtemps. Sois pas triste. On cherche tous une forme d'indépendance sexuelle. Viens quand tu veux, d'accord Non mais c'est pas possible, vous voulez vraiment faire fuir tous nos clients. Hein. Faut... arrêter de rêver. Hein. Apprendre un petit peu aussi à sourire. Ça va, je sais pas faire semblant. Eh ben, forcez-vous Regardez Moi je souris bien Hein Oh, un sourire de canne. Oui, on voit bien que vous souriez, mais l'expression reste un petit peu agressive hein, quand même. Hein. Oh, je vais vous apprendre à sourire tout de suite. Hein Regardez pas compliqué, voilà, un petit rectus vers le haut, on sourit, voilà, voilà, voilà. C'est pas comme si je vous emmenais faire le tapin sur le trottoir, hein Ouais, quoi, quand vos clients tirent la gueule, vous faites quoi Vous les forcez à sourire ou ça va, vous leur laissez faire ce qu'ils veulent Non mais vous savez pas ce que c'est qu'un commerce, c'est pas possible Ouais, mais moi j'ai pas besoin d'écraser les gens pour vivre, hein. Et je vois pas en quoi le fait de mettre des pantalons fait que je sois moi une femme, hein. Une femme, ça met des jupes. Ouais. ta jupe, hein Qu'est-ce que vous faites et si un homme, si un homme met une jupe, c'est-à-dire c'est pas un homme, c'est ça C'est ce que vous allez dire enfin, un homme en jupe, ça n'existe pas, ça Ouais, je vois. C'est un établissement respectable mais pas respectueux, hein Ciao. Ok. Tu fais que de la merde ce soir. On passe à l'autre. C'est mon copain, il est parti avec mes clés, mon sac. Quel romantisme Ça me fait pas rire, tu sais. Moi non plus, qu'est-ce que tu On se connaît C'est ton copain ou un connard qui t'a tout lâchement T'es l'amoureuse de Félicien criança Tu veux Respire, comme si personne ne te regarde respirer. Parfois j'entends le son de leur pétales. Quand on fait l'amour avec quelqu'un, on vient un peu l'autre. On risque de tous se ressembler, c'est ennuyeux. Il y a une part de soi qui échappe. S'additionner. Sans se diviser. T'es une femme très... J'aime les femmes. Leur sexe euh, féminin, Leur liberté. Chaque femme doit se défendre, sinon son corps devient une dictature. Tous les hommes ne sont pas des violeurs en puissance. Pas savoir se défendre, c'est laisser la porte ouverte à la domination, qu'elle soit masculine ou féminine. Aucun être ne répond à désir de domination. Le corps, son début où s'exerce la souveraineté de l'être. Dans cette gaine dorée, adorée, noire, tes adieux, ma belle, ma très belle, ma très forte, ma très indomptable. rentre par les conduits d'oreille, ah, elle m'atteint, elle me crève les tympans. Elle les obstrue, mes sinus, je demande grâce. Je suis toute dévorée, long, long est le feu. Les détentrices de poison, les blanches démones, elles m'ont en ton nom envenimée. le passage Pas quand je suis avec toi. et je suis déçue. Elle m'a pas dit qu'elle était enceinte et qu'elle se prostitue. On pourrait lui redonner le coup d'elle-même. Je vais pas jouer à ça. Sois heureuse, Rose. Je suis heureuse avec toi. Savoir qu'elle y suffit. Celle que t'aimes ou le fait de t'imaginer père ou mère adoptive Excuse-moi. C'est pas des excuses qui vont nous aider. J'ai juste euh, l'impression que je rencontrerai plus jamais quelqu'un qui me touche comme ça. Elle n'a pas une once de cynisme. Entendeu? la nique à l'improbable. Je préfère le langage du soi à soi. Je me sens aventurière ordinaire. Je suis en état de choc, émerveillée, J'arrive souvent hein, de disparaître en pleine rue et de réapparaître avec autant de fulgurance. Je sais pas vraiment où je suis là. Je vais voir une pote. Tu m'accompagnes Je perds pas de vue. le monde petits. petit. Tu nous invites ou on prend la sur contre trottoir Non, non, non, allez-y, entrez, entrez. <clears throat> T'es pleine de secrets, Félicia. De quoi tu parles Bon, on un petit verre si tu... Dis-moi. Ah, à la bonne humeur Ça fait des mois que j'ai pas de tes nouvelles et qu'on s'est pas vu. Qu'est-ce que ça peut te foutre, sérieux Je sais pas, Je t'ai manqué. Qu'est-ce que ça peut te foutre Et pourtant, je suis là. Ouais, t'es là, ouais. Vous êtes sûr, vous voulez pas trinquer les filles Bon bah, moi je crois que je vais boire. Je bois là. T'es enceinte Enceinte. J'arrive déjà pas à trouver un boulot convenable pour payer mon loyer. Comment veux-tu que je sois enceinte Mais euh, faut pas rêver, gamine. Je veux pas rêver, je veux juste ne pas être dans un cauchemar. C'est pour ça que je prostitue. J'ai arrêté. Depuis, j'ai rien trouvé de convenable. Bon. En fait, moi, je, je, vais boire. T'es la première femme que je vois avec autant de rage. Moi, je me sens étrangère à ce monde. Pourtant, je suis là. Tu te souviens plus que je t'aime Si j'ai pas de chance, euh, comment veux-tu que ça change Je te demande pas de changer, Rose. Ah, laisse-moi une chance. Elle a pas tort. Ma douce. Ma. Ma douce. J'appartiens à personne. Je suis rien. Félicia. <laughs> Félicia, tu veux que je me mette à jour encore une fois Je veux juste que tu sois sincère avec moi, Rose. Je sais pas si je vais savoir attendre. C'est comme si c'est la première fois que je te prends dans mes bras. Suis-je faible à ne savoir vivre sans toi J'aimerais que tu rencontres Alia. Te souviens-tu de mon nom Elsa. Un corps est un corps. Ça pourrait être n'importe lequel. t'aime tel que tu es. Je n'ai jamais autant désiré être avec quelqu'un d'autre que toi. Souviens-toi du temps de nos promesses. Tu dis J'y arriverai pas, Rose. Mon cœur est ailleurs et je veux l'accorder à mon corps. refuse le bonheur simple. Tes confidences sont un trésor. Tu m'offres ta confiance. T'es peut-être pas encore prête pour l'amour. Je m'en irai à l'aube. faire plaisir, à vouloir plaire. Et les guerres que je me livre à domicile, j'arrête. J'abrège tout ça, j'abrège tout ce qui me trouve plus belle à me taire. Et de voir vivre en double par hier, j'arrête. Voilà, c'est ma déclaration d'indescendance. Tu vas, tu vas m'en vouloir, mais je vais me soustraire. Faut que je, faut que je, faut que je reste entière. Faut que je, faut que je, faut que je reste entière. Voilà, c'est ma déclaration d'indescendance. Tu vas, tu vas m'en vouloir, mais je vais me soustraire. Faut que je, faut que je, faut que je reste entière. Faut que je, faut que je, faut que je reste entière. Faut que je, faut que je, faut que je reste en. Faut que je, faut que je, faut que je reste en. Faut que je, faut que je, faut que je reste entière. Cette nuit, j'emprunterai la rue, ma vie. Je me la reprends. Quand je m'emporte, je m'emmène assez loin, bien loin, loin, bien loin. Quand nous vivons notre érotisme, cela nous guide. Cela nous guide vers une forme de soi qui plus la résignation, le désespoir, le dénigrement et la négation de soi. Eh oui, il existe des hiérarchies. Il y a une différence entre peindre des grilles en noir et écrire un poème. Mais c'est seulement une différence quantitative. Et il n'y a pas, pour moi, pas de différence entre écrire un bon poème et me promener sous la lumière du soleil en me serrant contre le corps d'une femme que j'aime. L'érotique n'est pas une contrefaçon. En tant que lesbienne, noire, féministe, j'ai un sentiment singulier, une connaissance et une compréhension profonde des sœurs avec qui j'ai dansé avec ardeur, j'ai joué, et même avec qui je me suis battue. Cet engagement intime a souvent été le début de mouvements collectifs concertés qui n'auraient pas été possibles auparavant. C'est seulement aujourd'hui que je découvre de plus en plus de femmes identifiées femmes, assez courageuses pour se risquer à partager cette charge électrique érotique sans détourner les yeux, sans déformer la nature, immensément puissante et créatrice d'un tel échange. Reconnaître la puissance de l'érotisme dans nos existences peut nous donner l'énergie nécessaire pour poursuivre la transformation de notre monde au lieu de nous satisfaire d'un simple changement de rôle au sein du même vieux drame éculé. un peu d'échauffement du regard avant l'entraînement de l'écoute. Et un bon bain de silence avant un nouvel élan. Ah, t'es vraiment pas un cadeau. Tu paies rien pour attendre. Tu vas l'avoir ta piqûre. Je vais t'enfermer à double tour dans le placard. Tu te souviens du placard T'aimes pas ça, hein Bon. Tu me fais honte. Reste là. Ne bouge pas. Sinon je te fous mon prêt dans la gueule. Mon impulsivité a parfois de bons côtés. Elle m'a fait rencontrer le petit humain monumental et minuscule que tu es. Quoi qu'on en dise, c'est ce que je ressens qui importe et ce que l'autre me dit ressentir. les gens sont jaloux de ta douleur. Les gens sont jaloux de ta douleur. Moi, je peux la prendre. Je peux même la boire. J'ai peur de ne pas savoir m'en sortir avec ma douleur. Tu T'appelles pas Félicia par hasard Ah non. C'est un joli prénom. Tu peux m'appeler comme ça si tu veux. Tu viens d'où toi D'une autre planète Je suis pas d'une autre planète. Je viens de la côte d'Opale. Je sens en apnée. Je vois ta main tendue là. Merci de saisir la mienne. Eh, eh. Eh. Je sais que tu m'aimes pas, parce que t'aimes personne hormis toi-même. Je suis comme toi. Aime-moi donne hein Mon cœur est encore euh, présent pour vous. Ce merle, il a d'abord appris à voler, ensuite à chercher la nourriture. Les oiseaux ne sont-ils pas censés évoluer Ils pourraient apprendre le langage, l'écriture, la danse. Tu es bien prendre dans tes bras libre avec toi. Peu importe ce que tu fais quand nous ne sommes pas ensemble. je peux toucher. Beaucoup de gens disent qu'ils aiment le sexe féminin, alors qu'ils aiment un fantasme de ce sexe. Toi, tu le regardes tel qu'il est. Viens à ma bouche. Pierre, t'es libre J'ai peur pour le bébé. J'ai pas envie qu'il naisse avec un père qui comprenne pas sa compagne. Je comprends pas sa mentalité. Hop, ça. Je me rappelle une nana avec qui j'ai couché une fois. Elle voulait absolument mesurer sa force. J'ai rien à mesurer, moi. J'ai juste besoin de connaître l'autre hein, dans une écoute mutuelle. J'ai appris que tu avais des problèmes pour le loyer. Tu peux m'héberger le temps que je me recentre. Voilà, la bienvenue, belle amie. Schokopola Ovni. Mais. Ovni. Un souffle marin. Merci Merci le Attention, première fois. Oui. J'ai pas la... J'ai pas l'habitude. Je préfère le naturel. Le naturel. Hein. Chacune a une façon de définir le naturel. Hein. Pour certains, tenir des braises chaudes entre les mains, c'est naturel. Oublie qui tu es. Je vais ressentir une part cachée de toi. J'ai envie d'entrer en toi. Lentement. baisse moi Je peux me joindre à vous nouvelles envies. Fallait-il que je trouve le silence de la mer pour t'entendre à nouveau Je vais réanimer ton cœur en douceur et le répandre sur le monde. Comment oublier le parfum de ton âme Je déclare à l'univers mon amour inconditionnel pour toi. Je déclare à l'univers mon amour inconditionnel. Je déclare à l'univers mon amour inconditionnel pour Elsa. Je déclare à l'univers. plus tu m'échappes, plus je viens vers toi. Ou peut-être est-ce moi qui te suis <laughs> Avant que tu arrives, j'étais dans un rêve. Moi, j'étais dans un terrain. Ouais. T'avais peut-être pas tes lunettes. Peut-être pas ton bonnet. Ah, je sais pas, je t'ai vu dans un rêve. Moi, quand je rêve, c'est jamais vraiment concret. Après des nuits claires, de nos dialogues silencieuses, le temps ne joue pas et elle s'en fout. Comme ce miroir que tu me tends et dont je ne veux pas. Je te dirais peut-être que les rêves se souviennent. Peut-être les rêves se souviennent de nous. Ça n'est pas de se mépriser qui m'intéresse. Ça n'est pas de se mépriser qui m'intéresse. Ni d'être colonisé, même en détresse. Ni de nous immortaliser qui m'intéresse, qui m'intéresse. Savais-tu que les rêves se souviennent de ton corps qu'elle est moi, loin des peurs inutiles, irrésistibles soi Savais-tu que ta peau s'est parlée Savais-tu que ta peau s'est lancée Savais-tu que les rêves se souviennent Ça n'est pas de se rendre malade qui m'intéresse. Ça n'est pas ton amère gentillesse qui m'intéresse. Subtile déesse qui m'intéresse. Qui m'intéresse. de ton corps qu'elle est moi, loin des peurs et de tes irrésistibles soins. Savais-tu que ta peau s'est perlée Savais-tu que ta peau s'est lancée Savais-tu